Ayam adalah burung yang biasanya dipelihara untuk diambil daging, telur, dan bulunya. Ayam ternak adalah peranakan langsung dari spesies utama ayam rimba yang dikenal sebagai ayam rimba merah atau ayam jenis bangkiwa. Seluruh ayam merupakan teropoda, sama seperti Tyrannosaurus rex. Untuk ayam betina sendiri relatif kecil, posturnya kecil, pendek atau hampir tidak terlihat, dengan jambul kecil dan bulu ekor pendek. Adapun jenis kelamin, ini diatur oleh sistem endokrin. people Ha ha ha.